两倍，红十二条，两倍。 倍红中三倍八条五倍红中二条两倍。 准备。

三倍。 二三倍，二条，两倍，二条，三倍，二条，五倍，五倍。 两倍，八码，四倍，二条，六倍，二条，十倍，两倍，红中，四倍，两倍。 倍，两倍，耶尔，四倍，二条，六倍，五条，耶尔，十倍，两倍，八万，四倍，两倍。 两倍，二条；三倍，东园一点红；五倍，海板；五倍，红中；五倍。 两倍，二条，三倍，五条，五倍。 三倍，二条，两倍，五条，三倍，五倍，东园一点红。 两倍，一尺两倍，二条，两倍。